يا مراكب حلي الموج بيجري وانا لسه محلي يا شمس غيبي يا مراكب حلي وتعلم اللي جاي يا شمس غيبي يا مراكب حلي الموج بيجري وانا لسه محلي يا شمس غيبي يا مراكب حلي الموج بيجري وانا لسه محلي اه يا الزمن يا اللي شبك ملوش ظلي زغلولي زغللي ضلل عليا الظل زغلولي زغللي ضلل عليا الظل ضلل عليا الظل يا شمس غيبي يا مراد من اللي جاي يا شمس غيبي يا اللي جاي وتعلم اللي جاي يا شمس غيبي يا مراكب حلي الموت بيجري وانا لسه محلي يا شمس غيبي يا مراكب حلي الموت بيجري وانا لسه محلي يا شمس غيبي يا مراكب بيجري وانا لسه محلي يا شمس غيبي يا ملاكي حلي